Bo día a todas, o meu nome é Mila Rey e son a responsable de Recursos Humanos de Validea. Validea é unha consultora galega con sede en Compostela e que ten tamén delegacións en Vigo, en A Coruña, en Bilbao e en Dinamarca. Ahora mesmo compoñen a plantilla de Validea perto de 200 profesionais e boa parte deses profesionais somos mulleres. O CESGA nos que colaboráramos con eles nesta iniciativa e é un placer facelo. Boa paso agora ás miñas compañeiras que vos van a contar por que decidiron apostar agora de formarse no ámbito das TIC que é o que máis apaixou do seu traballo e proxectos que lle resultaron especialmente enriquecedores. Ben, bueno, eu estudiei Sociología, nada, un mundo moi lonxe ao, ao tema das tecnoloxías, pero hoxe vexo aquí, diante dun ordenador, estou facendo xestión de contidos, o meu non son os números para nada, aquí tamén hai sitio para as letras, de alguma maneira, das outra visión, E é un, bueno, é un mundo que non todo o mundo é tan friki como <laughs> pensamos os que vimos, estamos fora deste ámbito, Eh, cando acabei eh, de facer bachillerato eh, tiña que pensar distintas carreiras e eh, das que había eh, era unha boa opción e eh, aparte de ser que era super complicado entón, tomei como un pequeno reto personal despois nada, non foi nada complicado <laughs> como pois pues, era unha carreira que tiña boas perspectivas de futuro animei-me pois a diversidade de tarefas que facemos, o cambio non está facendo sempre o mesmo entón o lugar ao aburrimento Mas me gusta son temas funcionais. Eh, ao final de eh, que vas probando un poquinho de todo, vas probando de todo. Eh, un caso que me máis na parte funcional, na parte de análisis, diseño, eh, ir a falar co cliente, O máis gratificante é cando entregas un proxecto ou ves en produción. É dicir, cando ves que todo o mundo pode sacarlle partido ao que realmente ti fixeches é ver que as cousas funcionan. Gústame que coñeces un pouco de todo. Eh, cada eh, problema que faz ten o seu ámbito e eh, vas conocendo distintas eh, formas de facer as cousas. Pois eh, un trata de inspeccións de traballo, outro de inspeccións de sanidade. E tens que saber o que hai detrás, non o que hai diante. Eso é o que máis me gusta. Os nosos proxectos actuais son dos máis guais que temos é o proxecto CETIR, que se trata da realización dunha plataforma de telecomunicacións para os ergas que permita a comunicación entre os pacientes e os profesionais utilizando videoconferencia, utilizando chats, utilizando telefonía, IP... Non che sei decir ahora. <laughs> A ver, a sede electrónica quedou moi ben, por exemplo, está bastante ben estruturada. Logo, un proxecto que lle teña cariño a telefonía, porque empezamos un equipo moi grande de xente a traballar nele, un proxecto que nos costou moito porque era algo totalmente novo. Pois traballei na sede electrónica con Graciela eh, ao principio, cando cheguei a Galidea, e eh, despois incorporeime a Fides. E que consiste Fides? Esto es pregunta de Raquel. <laughs>